Hey, salut tout le monde Aujourd'hui on est à la Ruchère et on monte avec le club au Grand Son. Ouais. Pourquoi je pars tout seul Mais non, je parle pas tout seul. Je parle à tous les abonnés de YouTube. Abonnez-vous à YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Ça fait bizarre en pleine montagne de parler YouTube. Hein. <laughs> tu peux parler avec ton gros appareil photo. Hein. il est pas connecté à YouTube. Hein. Bah arrête, on aura toutes les photos dessus de YouTube sur YouTube. Ah oui. Ouais. us.